sama gaay maa ngi leen di ziar léegi vidéo am na vidéo yu ma jot a yu ma jot a ba pare video yi ndaw yu ñàkk fay la quoi léegi bu ñu wéetee ñun xam ne ku nekk kuy sa papa léegi nañu ado première xëccal ma zoom bi na zoom ñëw tuuti ñëwal ñëwal ñëwal nañu ado première ñu jot vidéo bi nii ñu xool kan mooy papa gaay dellool nday zoom bi ok nice